嘘に騙されて縁に泡る。穴になり当てて緩やかに迫る式ですらフィナーレのように見違える浅ましい夢に化かされて憂いな病にたたられて息も絶え絶えな恋心その死に目をつづった夢は愛だった夢